लूणू पाणी ॾिख में अची पथर वारे अखियूं मिठा तो खड़ी धक हयम देखा तो खड़ी भट पर मुहजा भजी सिरत में पसी ये पैदल ढकी भारत हो यार दुखी